तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आ गया दोस्तों एक ऐसा क्लॉथ लेके एक ऐसा मेजिकल क्लॉथ लेके जिससे दोस्तों आप अपने पीछे की दुनिया को बिल्कुल ही रंगीन कर सकते हो अगर आप चाहो पीछे में एफएल टावर तो एफएल टावर भी लगा सकते हो अगर चाहो ताजमहल तो आपके पीछे में ताजमहल भी आ सकती है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बिलीव नहीं है बिलीव नहीं है देखो उन भाई साहब को तो बिलीव पक्का नहीं है भाई बिलीव नहीं ना भाई साहब आप पे नो नो नो सबर करो सबर करो भाई साहब सबर करो 2000 years later तो भाई ये है दोस्तों वो मैजिकल वो मैजिकल क्लॉथ जिससे दोस्तों आप अपने पीछे की दुनिया को बिल्कुल ही रंगीन कर रहे हो दोस्तों मजाक से हट के दोस्तों ये है ग्रीन स्किन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं इस ग्रीन स्किन की अनबॉक्सिंग और साथ ही मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि विदाउट स्टैंड आप किस तरह से इसे हैंग कर सकते हो या अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो तो चलिए बिना कोई टाइम इसे करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट हेलो दोस्तों मेरा नाम आयुष है मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपको मिस्टर एट इंडिया नामक इस चैनल पे दोस्तों ये रहा ग्रीन स्क्रीन वो फुली रैप्ड तो चलिए करते हैं जल्दी से अनबॉक्स और निकालते हैं इसके अंदर की प्रोडक्ट ग्रीन स्क्रीन को तो इसे कट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रामपुरी तो चलिए करते हैं इसे ओपन सो so, दोस्तों फाइनली ये रहा हमारा प्रोडक्ट ये रहा ग्रीन जी चले करते इसे आप ऑफ ओफ ये खुल गया था कोई नहीं तो दोस्तों ये रहा फाइनली इसे करते हैं साइड कैरी बैग को और ये रहा हमारा क्वालिटी अगर बात करें इसकी क्वालिटी की तो सही है पर ज़्यादा पतली या ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है इसे आप आर पार भी देख सकते हो तो तो बात करूँ इसकी क्वालिटी तो लगभग तो ये सही है कोई तो हमें इस पहनना तो है नहीं सिर्फ जस्ट पीछे में लगाना ही है तो इसे रखते हैं साइड और बात कर लेते हैं कैरी बैग की बात करें तो इसमें आप कैसे कुछ भी ला सकते हो लाइक सब्जी वगैरह आप इसमें ला सकते हो तो चलिए करते हैं इसे साइड और फटाक से अब नेक्स्ट यहाँ पे अब इसे करते हैं हमारे बैकग्राउंड में सेट और देखते हैं किस तरह से ये काम करता है तो चलिए फटाक से करते हैं इसे बैकग्राउंड में सेट तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिट क्लिप जो कि दोस्तों आपको ईजिली से कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप में मिल जाएगी आप बस वहाँ पे बोलोगे बिट क्लिप आपको मिल जाएगी अप्रॉक्सीट ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव रुपीज़ में आपको एक पैकेट मिल जाएगी उतने की यूज़ नहीं है बट आपको ये पैकेट में मिलता तो ये आपको पैकेट ही लेना पड़ेगा तो चलिए फटाक से फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको ग्रीन स्क्रीन लगा के दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों अगर मैं ग्रीन स्क्रीन आपको बिल्कुल धीरे से लगा के दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर बहुत टाइम लग सकता है फाइनली लग चुका है मेरा ग्रीन स्किन तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं थोड़ा और पीछे करके आपको दिखा देता हूँ ये कुछ इस तरह से मेरा ग्रीन स्किन लग चुका है तो आप कोशिश करो कि यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं ट्रेस हो जाते हैं पूरा खींच के लगाओ जिस कारण से नहीं तो आपको क्रोमा की में बाद में प्रॉब्लम आ सकती है आपको क्रोमा का यूज़ करने में बैकग्राउंड इरेज करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए आप यहाँ पे जितना हो सके इसे थोड़ा तान के लगाओ जिस कारण से आपको बाद में दिक्कत नहीं हो एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना उससे पर एक चीज़ मैं बोलना भूल गया दोस्तों इसकी प्राइसिंग तो मैंने इसे टू एटी रुपीज़ के आसपास खरीदी या बाई किया बट दोस्तों ये फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है कभी थ्री हंड्रेड तो कभी थ्री फिफ्टी में आपको मिल जाएगी तो आप वेट कर सकते हो एग्जैक्ट टाइम का एंड तब जाके आप बाई कर सकते हो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों देख सकते हो कितना मेहनत लगा है दोस्तों कितना देर से मैं कर रहा हूँ तो दोस्तों आप ही के लिए करता हूँ सब कुछ दोस्तों एक सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर कर देना तब तक के लिए जाए इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं अगली बार